Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на нашем сайте. Меня зовут Мардасов Павел, я являюсь руководителем ДНС-центра. И на протяжении многих лет мы занимаемся пропагандой здорового образа жизни и а, продвижением немедикаментозного метода динамическая электронейростимуляция, ДНС, который официально зарегистрирован Министерством здравоохранения и применяется по всей нашей необъятной родине – а материально-техническим обеспечением метода является аппаратная техника. Сегодня я хотел бы рассказать об аппарате Денос Вертебра. Денос – название метода, вертебра с латыни – позвоночник. Итак, представлю. А, это у нас аппарат второго модельного ряда. Выпускается на рынке с 2010 года и широко применяется не только в медицинских учреждениях, санаториях, профилакториях, но также и в домашних условиях. А аппарат предназначен для лечения, диагностики и профилактики различных заболеваний позвоночника, а также внутренних органов. Аппарат обладает пятью программами. Программа А – профилактическая программа. Программа Б – болевой синдром любого сегмента позвоночника. Программа С – это хронические проблемы. Программа D – мы можем локально повоздействовать на любой из участков позвоночника. И пятая программа – биоуправляемая, которая методом скрининг выявляет проблемную зону и направляет лечение в нужный участок позвоночника. Если у вас есть болевой синдром, то после проведения процедуры боль уходит, вы чувствуете расслабление. Также аппарат показан а, при сколиозах для расслабления мышечного корсета, э, значительно ускоряет процесс выздоровления. А, аппарат широко применяется как в реабилитационной медицине, спортивной медицине, а также замечательно показал себя в условиях спортивной реабилитации. Все, что нам нужно, это включить аппарат, выбрать необходимый режим воздействия, прибавить мощность, положить пациента на данный аппарат по пояс его, предварительно раздев, и прибавить мощность комфортную для пациента. После проведения процедуры пациент ощущает а, расслабление в проблемном участке позвоночника, и наслаждается жизнью. Аппарат э, применяется как при курсовом лечении, так и ситуативно. Отличительной особенностью аппарата является то, что он может работать как от сети, так и от батареек. То есть можно его перевозить в самолете, в поезде, брать с собой на спортивные мероприятия, в отпуск и на дачу. Аппарат оснащен вот таким специальным переносным кейсом. Оснащен аккумуляторными батареями и инструкцией по эксплуатации. Данный аппарат э, прошел клинические, клиническую апробацию э, в Министерстве здравоохранения – Геннадий Николаевич Пономаренко, главный э, физиотерапевт Министерства обороны, также выпустил методические рекомендации по применению данного аппарата. И также есть э, свидетельство о применении данного аппарата как отдельная медицинская технология. Ну и подводя итог вышесказанному, хочу сказать, что аппарат помогает вам в домашних условиях снимать болевые синдромы в любом из сегментов позвоночника, а также курсовым лечением э, достигать четкого терапевтического эффекта при различных заболеваниях позвоночника. Друзья, для того, чтобы пройти бесплатный тест-драйв в любом из наших центров, а также приобрести э, в домашние условия, вы можете оставить заявку на нашем сайте или позвонить по указанным телефонам. С вами был Мордасов Павел, руководитель ДНС-центра. Оставляйте заявки, пишите, звоните.